кыймылдуу блоктун жардамы менен жүк кайсы бир убакытка чейин көтөрүлгөн бийиктикти динамометр бекитилип турган арканын учу кыймылдаган аралык менен салыштырып көрөлү экинчи учурда аралык биринчиге караганда эки эсе чоң башка сөз менен айтканда кыймылдуу блок күчтөн утуш берсе жолдо жоготуу болот